What's up guys? So this is Madam Gaming and nandito ako para bigyan ka ng ilang tips bago ka magsimula sa iyong pag-stream sa Facebook or YouTube, okay? Para sa akin guys, ang unang-unang importante bago ka mag-stream ay ang yung page name. So guys, yung page name mo guys is dapat unique or wala kang kapareho. Siyempre, pag may kapareho yung page name mo, may hirapan yung viewers mo na hanapin ka. Or kung may kapareho ka, malilito siya kung alin ka doon, di ba? So, dapat pag-isipan mong mabuti ang yung page name. At kung may naisip ka ng pangalan, guys, kailangan mo muna itong search. Search mo sa Facebook or sa YouTube. Kung may kapareho ka, guys, huwag mo nang gamitin yun. Kung may kapareho, guys, huwag nyo nang gamitin yun, di ba? Kasi pag search ka, pwedeng siya yung lumabas. Imbis na maging follower mo, is maging follower pa niya, di ba? Tsaka guys, pagka pumili kayo ng page shame, eh, dapat yun talagang gusto nyo. As in yung, masasabi mong ikaw talaga yun. Yung pangalan na gagamitin mo. So guys, kung napagdesisyonan mo na kung anong page name ang gagamitin mo, syempre kailangan mo itong panindigan hanggang dulo. Hindi ka pwede magpapalit-palit ng name kasi malilito yung mga viewers and followers mo, di ba? So, kailangan mo itong panindigan. Kaya, pag-isipan mo to ng 100 times kung pwede. And syempre guys, uli sa lahat, pagka nakagawa ka na ng page name mo, kunyari, ah, example, Madam Gaming. So, kailangan mo tong gawing gaming creator, video creator. So, eto guys. So, kailangan ganyan. Para maging streamer ka or lumabas sa mga live sa mag-game live stream yung page mo. Okay? Gaming video creator. Lagi nyo tatandaan. So guys, after mo gumawa ng page, syempre, dapat nakaisip ka na ng pangalan mo, di ba? So, after ng pangalan mo, pwede ka maglagay ng username dito sa taas. So, yun yung magiging address ng iyong page. So, makita mo yan sa about. So, pag pumunta ka sa about, nakikita mo yung username dyan. Pwede mo yan i-edit. At kung ano yung ilalagay mo dyan, yun yung magiging address mo dun sa taas. Okay? Then, syempre, bago nga yung page mo, kailangan mo siyang edit. Importante magpalit ka ng isang profile picture at cover photo. Siyempre guys, kung bago ka pa lang sa pag-i-stream, siyempre, kailangan eh, magiging maganda sa mata yung page mo para makaakit ka ng mga bagong followers and bagong viewers. Para sa akin guys, kung magpo-profile picture kayo, okay din yung logo. At kung anong trip nyo, ganun. Pero sana guys, gawin yung simple. Kasi pag sobrang OA na pagkakaedit, masakit na sa mata. Hindi na nagiging catchy, nakakairita na para sa kanila. So yun, syempre pag na-edit mo na yun, pag meron ka ng page name, meron ka ng profile picture and cover photo sa page. syempre maganda na yan tignan. Syempre, edit mo na rin yung description mo at yun na nga yung sinasabi ko sa inyong username para madali kayong makita. So, siguro okay na yon Pero, kung marunong kayo mag-edit or may maganda kayong clip, pwede nyo siya ilagay dito sa spotlight. Yan, para if ever may pumantang viewer, ganyan yung magiging itsura niya. So, yun guys. Uh, So, yun. Kailangan nating maging maganda yung ating page. Hindi naman actually maganda, presentable. Kumbaga, pag pumunta sila, may information silang makukuha. Kung ano ka, kung anong nilalaro mo, kung saan ka magaling, kung ano oras ka nagla-live, etc. So, ganun guys. So guys, ito pa pala. Kung mag-i-stream ka, syempre, di ba, may game ka na, na nasa isip mo agad kung ano yung i-stream mo. Eh, And isipin nyo guys kung anong klaseng game ang inyong mabibigay. Example, ML. Pwede ka magbigay ng viewer skin, etc. Kung ayaw mong kumastos, ba? Diba? Siyempre, as bagong streamer, hindi ka pwede mag-giveaway agad-agad kasi wala ka pang budget. Or hindi ka pa pwede gumastos ng malaki sa stream mo kasi nga hindi ka pa kumikita dito. So guys, pag-isipan nyo mabuti kung anong game ang inyong i-stream at kung saan kayo mabibigyan ng break or mapapansin. Okay? So guys, syempre pag nagawa mo na yung gumawa ng page name, na panagkakaibang page name dapat para madali ma-search. Pangalawa is ayusin mo yung profile ng iyong page. Syempre gawin mo maganda sa mata. Pangatlo is pumili ng game na i-stream mo kung saan ka makakuha ng viewers, mapapansin at nabibigyan ng break. So, andyan na nga tayo guys. Nakapili ka na ng magandang page name kung saan wala kang kapareho, madali ka ma-search, at kung ano-ano pa. Pangalawa, na-edit mo na yung profile ng iyong page. Meron ka ng DP, cover photo, at kung ano ng information sa iyong page, kung kailan ka magla-live, kung ano ka at kung anong ina live mo. Pangatlo is yung pagpili ng game na i-stream mo kung saan ka mabibigyan ng break or ng pansin or makakuha ng viewers or followers Siyempre guys, yung pang-apat, ang pang-apat guys is yung quality. So guys, ang masabi kong quality ng stream is hindi sa dami ng overlay at kung ano-ano pa. So para sa akin guys, kung bagong stream ka guys, magsimula ka sa simple. Ang pinaka-importante guys is yung audio mo. Umili ka ng maayos na mic, hindi mahal ah, maayos na mic. So kung wala pang budget, bumili ka muna ng mic na may mga suppression. Kasi guys, once na masakit sa tenga ang inyong mic or ang inyong audio, alis yung viewers, guys. Okay? So, priority natin ang audio or mic sa ating stream. So, as bagong streamer, uh, sana makatulong sa inyan. And meron pa tayong mga susunod na tips. At kung gusto mo pa ng mga susunod na tips, i-like mo ang ating video and mag-comment ka dyan ng mga question mo and sasagutin ka yan isa isa. Okay? Thank you so much sa panonood sa akin. Please, click the like button and subscribe to Madam Gaming. Thank you! May live stream din po pala ako everyday sa aking page tuwing 7am and 2pm. I'm playing Rules of Survival. Hope to see you there. Bye!